Vou-te contar um segredo, mas não podes dizer a ninguém. Sim. És tu, Pai Santa Claus number has been revealed. The number became viral uh, after... Hello! Santa! Ho ho ho! Look this Like a single gentle... Sì? Come ti chiami? Oh, sei tanto Mi piace. Sentiamo il No! Matlage. Ho ho ho! podem ver, este número de telefone é a prova que ele existe. Uma boneca. Notícia de última hora. Foi revelado o segredo de Natal. Manel, deste o número do Pai Natal a alguém?